有时教育朋友们问说，对于发展一个对与自己本科无关的领域知识哦，有没有什么建议的方式哦？呃，我具体的建议就是要解决一个你在生活上面或者在你本科的研究工作里面，呃，实际上面碰到的问题。 那只要是解决具体的问题，你要掌握任何知识的时候，你就会掌握跟你那个当下情境有关的部分，那样子才能够记得住。因为我们在学习的东西的时候，是把脑里面觉得应该是这样吧，跟实际上是怎么样的这个新的资讯的 delta 就是它的呃有有差误差的部分去记这个误差。那当这个误差太大的时候，其实学习是没有效率的，因为没有办法变好。所以这个情况下，最好就是说你有一个具体的呃需要解决的情况。举例来讲，像我们教程序。 语言之前，我有一个朋友叫 Linda Lucas，他教 Rails，那但是他有一阵子是专门教呃女性怎么样做开放应体的专案嘛，那他就呃分享过他的一个呃实际的教案，就他去问大家呃生活上的痛点是什么，但是跟写程式我完全没有关系，那而且他们也都不是写程式，也都不是理工背景的朋友，那就有一个年轻的妈妈说，这个她的小孩有分离焦虑，那任何时候她只要出去，就算只是是杂货店了，呃如果不抱着他一起。 去的话，任何人安慰他都没有用，会哭，所以呃，他的生活受到很大的限制，而且小孩越来越重了，总不可能一直抱着。哎呀，所以意思就是说，他想要一点他的这个移动的自由度。那后来呢，他们的解决方案也非常的简单，因为他会戴运动手环嘛，所以他就只学刚刚好足以把他踏了几步去那边，跟踏了几步回来，显示在呃这个 LED 面板上面的那一点点的城市。所以他不是去呃理论性的学城市语言，他只解决这一个单一的问题。那到 大概两个礼拜最多，他就写出了这套程式。写出来之后，哎，真的问题就解决了，因为小孩就会在那边看。 数字就是说他开始数啊，这个妈妈去呃五百步之外，六百步之外的地方，他开始看到一百到六百，然后六百再扣回到零啊，那到零妈妈就会开门就会回来哦，那所以这个中间就变成一个叫做过渡课题嘛，一个 transitional object，就是这个 L E D 灯变成了他想象中这个他陪着妈妈一起在走路的那样子一个环境，那哎这个就解决了分离焦虑的问题。那像学到这个程度的城市，不管你之前有没有接触过任何城市语言，大概两个礼拜一定都。 可以学得会，那但是呢，因为这个真正是解决痛点，所以他节省了他可能每天节省几十分钟的时间，那让他多出来这个时间，又可以再多花一点力气去掌握这个所谓跟本科无关的领域知识等等，所以我觉得这就是一个 virtuous cycle，而不是变成说好像你呃完全无关的，你要强迫自己去记忆，那这个每天的时间又更少了，睡得又更少，那睡得更少的情况下又不容易记住等等，所以我想大概就是这样子啊，好。